طمتو شلونين؟ قال لك باش ان شاء الله دهري باش ممنون قرباني ما الله از برنامه بله و نخره الکانال ایت فید تمام از سه دقات گلت آقفم هیچ رنگ کی وره وره نا چی بیتو بیشی بله یا نخیر یا نه یا نه اوکی اوکی نه کردی ده جواب آمده باشه تو سرکتی دیب سرکویان نه هزرام جواب سرکت ان شاء الله تبسرگی آمین اگر تو سرکتی من خلات اگه هم دی پیش کشیدی ممنون تمام قربانیت تو بر هبینو که ام دست بگین بر هبین بگه بشه بله بجا بکه بکه نه انا بجا بنوکه بجا اشتا من دست بكيريا برنامه خو بكى بس بجا بله دی بکه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ايك دوسيا فما دس بكير تا دست بگیر بكير نوفيت ابخير كارزان كارزان تو مالی چندی 2003 عمر دریج بی شاء زانی بیده چند سال از درستای نظام بس هفده که هوسا بوش ما تو حیوه چندی؟ نه اندام همه دیو بچم حیف حیف حیوه چندی حیوه سی کی ایکی پنج دوزار و سه یعنی توی بوا به جما درست بوا یکی شش روزا زاروکا جهانه روزا کی کیش روز روزا زاروکا یکی شش از خو سیو سیو یکی پنجم یعنی بجا یکی شش حساب کنه حساب یکی شش های وکادی دی دیبیا 17 سال های وکادی هم هنده تو شول کی نوفت بخیر کارزان کارزان تو شول کی شول من مولا و معرزن معرزیت کی با دوکی سارا سارا تو سارا کردی اون هم اوصا بزرگ هک هبن دکرم هک تفیش دفروشم نه الله من نهیم ما هیوم اتیرا ما سری مزیل نه الله من نفرشین یک اتیرا ما یک های از نه نت نه اتیرا نه فروشین تجارت الله بر ساعت تا خوش یا تا خوش تو مالی دو هزار سی به تجارت ای که ولعفیه اری ولعفیه مال ول کیه کار کارزان گوار که در امبار جاد جاتت کابل کوچرم کوچری کوچرم عمر دریش بی شالله ساق بی ممنون تو تا خوندی ات مدرسه خنی نه خنی حتی صفحه چاره ادبی تا بوش بردم نکرد من بردام نکر زاقم نیدن دا پیچه شوله بوش پیچه شوله پیچه شوله بوم معرض چه درن چو شول که معرض درس مدرد از زانم یعنی تو سارت کر یانجی اما تو شوله گیدی لویرد هکه ها بدی کرم هکه ها دی فروش ساره نوکه نوکه ما چه ساره همه مرزه که دوزار و هفته و کامرین في معرض رزن <laughs> سرگفتی بي ان شاء الله ممنون چند سالت شوله معرضات يعني خدا و صفایگی و رسویری بوم هم از بزاق خود اول بره بون بس اول دو سال اول بره تو گل که چه بره از گل بابا خود چم گل برای خود چم کارون برای او سیده کاروان کیش که او قمیسیش او برای قمیسیشیم برای منه خدا و جگ نکت ان الله آمین اوش تا ماستره مونه دیاره اوش مو ماستره دیاره اما نوکه چنه معرضا نوکه ساعت ششی سپیدت بیشم حتی پینجی ایواریه و که دی منعه شو الچوه شو بخود خرابه بو نندی باشه من و کس نا در کفت و بروی وایروسی و تجارت تا تک ده مانده کار زان اسنو مخه چرم از خلاتی دمده تو جامی دست کفتی بیش خود کانیل کی و تو زانی چی از دمده سیستانی ما چه وقتی وصاجی نما تو گله گله که مرتاح آخفتی. و خوب پیچه گیشتو تو نخربتی حالا برای سر خدا شف مد که سر دیج گاره ما قشمرید کردن خب، چه قشمرید کردن ما قشمرید کردن سر وی برنامه که کش مدی شد تو ساعت کردی <laughs> تو ساعت کردی خودی باشه خب، خودی شبکه پاکی دای <laughs> کار آره کار بون بده بچت کرد کدام خودی سر پاکی ایس یا ما وصل ام چی راستای بون یعنی بجم سناب جیتی آره بچت خب، کرد کبون به صحبت خودی ما دقت دانه نسر ما وقت گرد حتی سی دقیقه که دیشت کرد سرت کردی آن؟ خودی باش بنخراب خراب بو موارد گرتن جگارت خو واقعی دیجی خودی هرم پاک تا بود کری واو دی ویدیو جی بینه دی زانم بحثا سر کردی بی ان شاء الله ممنونت أوي. شيء مش ما قبيل كه ناولات جامری چنه یه چه تره اسمع منو تعزيزي سر سرنا